Són les 6 i 34 minutets, Josep Lluís, eh, continuem en la vesprà, continuem en més convidats i mm, tu, no sé si estaves tu, no, me pareix que va vindre més pronte, eh, quan vingué eh, Sami, la mama d'Àlex, de, de Àlex, Eh, que nos va a contar, pues bueno, eh, después me digué que niaba una escritora, que en este caso es Vanessa González, que había escrito, eh, bueno, el primer certamen nacional de relatos de la Falla Santiago Rusiñol Lo, organice, lo organice. Lo organices. <laughs> Yo no puedo escribir, que soy la organizadora. <laughs> bueno, buena vez bienvenida. ninguna es que estoy en el tu blog también, ahí un... mes chulo el blog. Gracias, Bueno, diria jo que havies organitzat eh, pues, el, este llibre, el primer certamen nacional de relatos, i tot va a benefici eh, de l'associació, de l'associació Tots en, en Àlex, eh, perquè té les Tots Weber. Les Weber, sí. Eh, a veure, eh, jo, eh, com sóc escritora, vaig participar en un concurs de relats i vaig pensar, pues, això en la meva falla també podríem organitzar-ho. I el vaig parlar en la directiva i les pareixerem bé i, i clar que necessitaven col·laboració i primer ens va col·laborar amb nosaltres eh, una editorial i clar, eh, dels, dels relatos que se publicaren pues, eh, i se beneficia per a, per a on anava, pues, per a fer una causa solidària i en aquest cas eh, l'associació d'Estruger Weber per a Àlex, per a l'ajuda del seu tractament i el primer certament, pues, eh, com va ser la primera vegada, n'hi ha només 18 relats, però bé, va estar molt bé, eh, el llibre la veritat és que està molt xulo i ja en, eh, a l'any següent farem la segona convocatòria. Jo parle, eh? Jo. No, no, sí, sí, <laughs> estic esperant. Sí, sí, jo vull que parles perquè estic mirant també que mm, els relats de qui són, o sigui, la gent que ha participat, eh, són tots de la tua falla, qui són? No, no, és, eh, eh és un certament, de relats a nivell nacional i n'hi ha de totes les parts de, de totes les parts d'Espanya i és a partir de 14 anys que poden, eh, poden ja eh, participar. I el que sí que n'hi eh, havia una temàtica que era un aniversari Impresario, que per això és el títol, i tots els relats tenen aquesta temàtica. I... De quan compleixen anys... Eh, sempre sí. he vist ahir un que ficava quan complir 30 anys, per exemple. Sí, això. Eh, són relats molt entranyables i el gènere és llibre, però la veritat és que quasi tot el món ha escrit romàntica. I a l'any següent farem el segon certamen i l'acollida va ser um, arrolladora, per dir-ho d'alguna manera. Jo quan vaig obrir eh, el meu correu i tenia tants missatges... Uau, que xulo, sí. eh? eh? Van participar de 30 comunitats distintes, 66 relatos i estan, hi havia gent i tot que volia participar des d'Argentina, el que passa que les bases no podia, tens a nivell nacional i la veritat que tot un èxit. El, el tema de l'any passat era una canció, un recuerdo, i ara de moment està en digital, se pot adquirir el llibre, però en setembre, que coincidís amb la Setmana Cultural de la nostra falla, se farà també la presentació en paper com se va fer d'aquest llibre. I serà en paper també, perquè tot el món el pugui el puc aconseguir i tant en digital com en paper tot el que, tot el que se recauda del llibre això és per a l'associació. Com contacten en tu? Eh, com, te, com saps eh, d'aquesta associació? Com saps d'Àlex? Eh, com dius això té que ser per pues pa ajudar-lo pues, perquè la veritat... Pues és molt fàcil, <laughs> perquè és que són els meus editors. Ah, ah, que són editors ells. Sí, ells tenen una editorial i són els meus, editorial, els meus editors i, bueno, són els amics meus ja, eh, ja tants anys junts, ja a les... És, és el meu xiquet jo el tinc molt de carinyo. Antes parlant, estàvem parlant de tu i jo a micro tancat i estaven comentant tot el que li passa i tal, i tu eres mestra també, sí. i, i tu l'has tratat, eh, sí. com estàs dient amics i tal, i dius, jo que l'ha tractat la veritat és que el xiquet necessita eh, carinyo i tal, i no és tant com puguen dir, no? És mestre, sa mare reivindicava un poc així. Sí, és que és molt sorprendent, a veure, de, el eh, que vaig parlar a sa mare, eh, jo tractava amb, el, amb el xiquet i és que és molt sorprendent, eh, el xiquet no és un xiquet agressiu, anem a veure, jo he estat en ell molt de temps i és un xiquet molt carinyós, és un xiquet normal, eh, que passa que eh, és un xiquet que ante una situació a lo millor se pensa que li, vaig a, li vas a renyir si passa alguna cosa i se queda bloquejat, eh, però per això tens que saber tractar amb ell. Eh, té una enfermetat, és una enfermetat, eh, les mestres en aquest cas tenen que saber-ho, que per això eres mestra i tens ahir un xiquet d'especial que ja quan entra al col·legi ja te diuen eh, els hàndicaps que tenen i com tens que treballar ell. No? Mm. Sí, això és el que estàvem parlant antes, que quan li caigui, per exemple, que ingressar en l'última vegada de que li caigui el gelat, ja pensaria ell, ara me van a renegar, ara me van a dir no sé què, me va a caure la de el senyor, tal... Sí, a mi me va passar una vegada que se va caure una bolsa que portava tapons i se va quedar així parat i li vaig dir, carinyo, no passa res, los arrepleguem i ja està, i ja no va passar res. Eh, o sigui, jo he estat amb el xiquet, eh, m'he anat de viatge, eh, moltes hores, caps de setmana i tot, i el xiquet no té ningun problema. Això de que siga un xiquet agressiu i aquestes coses, mm, pues no sé. I <laughs> això eh, ho, faig a, mm, ho faig molt en els meus nebos, no? que quan passa alguna cosa sí que n'hi ha vegades que perds nervis, però els dic, no passa res. És que són xiquets, tots no els xiquets perds els nervis claro. en algun moment. I quan li dius això, eh, i, pues ja se tranquil·licen i és la meva neboda que té dos anyets, ella ja quan passa no se diu, no passa res, no passa res en la seva llengua, però diu, no passa res. sé, Lluís, volies fer alguna pregunta? No, ah, com estava mirant que li diés algo, me pensava, és es que estem en directe, claro, i jo veig així a Josep Lluís, que està fent l'iseny, és sí, el tècnic... Sí, disculpa, disculpa Susana, no sé és que estic que pendent volies... del convidat que tenim per a la secció. Ah, és de veres que avui tenim la teua secció. Que volia rebre-lo i estava pendent de si Alberto el veia per a que m'avisara. Ah, bueno, és que, claro, no veig així les coses. <laughs> <laughs> Disculpeu. Eh, Tornemos un poco eh, a lo que es, Eh, en el tu blog ara y Vanessa, escritora, eh, un poco qué es lo que tú escribes porque yo sí tengo, bueno, estoy en la página en el tu blog, que es eh, Vanessa, entonces es gonzalezvillar.blogspot.com.es, com el meu, susanaperez.tv.blogspot.com.es tenim de Cupido nadie se enamora... eh... Sí. Pues a veure, t'explique. Jo el que faig, de... perquè avui eh, vendre llibres és molt difícil, molt, sí. molt difícil. Entonces, el que fem quasi tots els escriptors és que tenim un blog en el que escrivim i gratuïtament tu pots veure el que estem escrivint. Eh, diguem que fem una novel·la a, a trossos, com se feia abans, no? Les de Jazmín, i que vendien, que te, te feien per capítols, pues això. Entonces, tots els divendres publique un capítol. És una novel·la que tu la la vas seguint i la idea és que siga divertida, és curteta i tu eh, la vas llegint i, i de seguida eh, és de risa, és còmica és còmica. <laughs> I la veritat és que tinc els meus seguidors, totes els divendres com se me passe de mandar l'enllaç, ja, està, ja m'estan dient que no has ficat res, no l'has pujat, que volen llegir-ho. I, I això és el que tinc obert per a poder llegir-ho. Eh, però tinc Eh, ara aniré a la Fèria del Llibre. Eh, el dissabte per la vespre estiré, este, estaré firmant en Burxasot, en el Parc de la Granja, la novel·la Vivir con una sola esperanza, de la editorial La Fàbrica de Sueños. I en la Fira del Llibre, l'1 de maig per la vesprada, també estaré firmant en l'estand dels autors la mateixa novel·la. Abans havia publicat una altra novel·la que era una comèdia romàntica, El amor és una, puntos suspensius, que ara tornarà a eixir en digital amb una nova portada i amb una nova editorial perquè l'altra, en eh, la que estava va tancar i el llibre pues, ja no està a la venda. I seguís perquè és que tinc moltes coses per publicar. <laughs> vas, eh, vas guanyar eh, perquè m'agrada escriure de tot un, de tot un poc la novel·la romàntica és lo que, o sea, còmica, romàntica és el que millor se me dona, però m'agrada escriure un, un poquet de tot, i amb una novel·la històrica vaig guanyar un premi i me van a publicar ara la novel·la en Xun. I es, es titula El luto de la novia, eh, va sobre la postguerra, i, i vaig a publicar una altra comèdia romàntica eh, que se diu Coses que solo me poden passar a mi, que també se publica en juny amb una altra editorial, Libros. Com, bueno, com m'atrau i eixe eh, últim? en tres editorials distintes. M'atrauen eh, els dos, però eixe últim que dius tu, eh, com atrau, no? Això és el que estava en el blog que l'any passat la gent se reia moltíssim perquè eh, tot comença, eh, eh, si t'ho conté una miqueta sense fer spoiler, eh, eh, parla Rocío en el seu Facebook i tots els, eh, tots els divendres fa una entrada de coses que solo me poden passar a mi i conta una anècdota i d'ahí és la història. I lo curioso és que de totes aquestes anècdotes el 95% m'han passat a mi i són molt gracioses, la veritat. Eh, es muy divertido. Así Així tenim, per deseo mi amor que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Sí, esa es la de eh, de Cupido nadie se enamora, eh, es que fas de tú, <laughs> porque soy locutora de radio. de ah, Cupido nadie se enamora es un programa, la protagonista es Lolita, que es locutora de radio, y tiene un programa de amor que es el amor está en el aire, Entonces tots els capítols comencen amb una cançó que dedica a algú i d'ahí és el capítol. Mm. I són, tots comencen amb una cançó. És molt romàntic, molt romàntic, de risa. Eh, jo convido a tot el món a que entre i el llitxa perquè li agradarà. La veritat és que enganxa. El tens I, I la gent després diu, jo m'he sentit, sentit identificada, és que tot el món en algun moment es sentit identificada, perquè el que li passa a la pobra Lolita és que no té sort en l'amor. Ella, per Mira, a com tots... jo! <laughs> I com jo! <laughs> Fem un club! <laughs> no, i aquest club ja existeix. Ah, sí? El de, el de l'amor és una. Era un club de les xiques que no ah, trobaven sí? nòvio, sí. jo m'he de llegir tots aquests llibres. De veres que sí, eres un descobriment, Vanessa. Gràcies. ¿Aún están todos estos eh, pues, eh, de momento, eh, el de amor es una te quisiera en Amazon porque en, papel ya se va a agotar y como va a tancar esa editorial ya no está. Pero ahora en la fábrica en la fábrica de sueños vais a en, en digital y en Amazon es por trobar. Ahora en y irán en papel tanto el luto de la novia de la editorial Multiverso con el de cosas que solo me pueden pasar a mí de libros. y mm mm, mm, mm, mm, me quedé en blanco. Ah, sí, y <laughs> el de Vivir con una sola esperanza, que es un drama que ahora está en papel y está también en digital, pero -hmm. con tagrada de chido. Qué guai, que xulo. Eh, bueno, están les novel·les, està la teva biografia també en el teu blog que te, mm, te poden conèixer, sí. perquè eh, eres mestra i, i te aquesta passió no? per escriure. Sí. Podries donar... Bueno, quins, quines edats tens? Eh, jo ara tinc 36 anys. No, me referís de, de, els, els xiquets, els ah, alumnes. Ah, de 1 als 2 anys. Ah, doncs pues entonces no. Anava a dir, després donar pa què? Pa què <laughs> llisquen? Entonces, no. no. <laughs> millor, no, millor no anem, deixa, anem a deixar-los que creixen sí, i que sí, se desenvolupen. Sí, sí, sí, sí. Però sí que anava a dir-te, pues donar-los també als teus alumnes de que llisquen els teus llibres, però claro. No, no, no. Pensant això, bueno, eh, la teva afició per la lectura eh, ve de ta mare. Sí, la veritat és que sí, ella de sempre, eh, a més les dos, la meva germana i jo, jo sóc la que escriu, però la meva germana com correctora seria autèntica perquè li encanta llegir i a més ella serviria per editora, que se li dona molt bé i, a, i, i als meus nebots se, l'hem inculcat des de molt xicotets perquè les agrada moltíssim llegir. La meva neboda té 3 anys i el meu nebot 8 i les agrada molt. Ja tinc preparat el llibre per al dia del llibre perquè és tradició en ma casa, el dia del llibre n'hi ha llibre. O sigui, això ni ha llibre teu que se'l regale, o que se, se regaleu? No, mos regalen llibres. No, és una tradició. A mi avui m'han regalat sempre. este que t'estava dient, que positiu, este no és, sí. no és una novel·la ni res. És, a mi m'agraden és... molt aquest tipus de llibres, sí. moltíssim. Sí que és de veres perquè eh, t'ajuda, no? T'ajuda mm -hmm. un poc a... Jo, per exemple, sempre convide a tot el món a que llisca a Jorge Buquei, eh, los eh, cuentos, es que ara no me'n recorde, però són cuentos, són cuentos i, i t'ensenyen moltes coses. A mi en un positius, moment... Positius, tots. Tots positius. Eh, crec que va traure tres llibres ja fa temps i, i també este per a escoltar-los en CD i tots te transmiten alguna cosa. A mi en un moment de ma vida que vaig tindre una depressió m'ajudaren moltíssim perquè són molt, molt positius. Jorge Buquei eh, és un psicòleg Eh, a més, feia la revista de Mente Sana ja fa anys, però aquests llibres, és que ara no me recordo els títols, però jo els acosseig que es llegeix a la gent. Que Sí. Quins són els teus hobbies, a part de, de, de, Ai, moltes coses, moltes coses. <laughs> que jo he fet de tot, he fet de tot. He fet teatre, he cantat en orquestra... També cantes? Sí, he sigut cantant, ah he sigut ah! cantant ja, ara ja... Quina orquestra, quina orquestra? Eh, era un trio, BBC, bodas, bautizos, comuniones. <laughs> Però és una caixa de sorpreses, de veres sí, que sí. Sí, és que m'agradava fer moltes coses. I al teatre, i a la falla, pues, tot el que puc fer Eh, és que ja no me queda molt de temps per a fer moltes... En la falla me dediqui per completa a tot. Ahir sóc la secretària i portava el grup de teatre fins fa poquet, però ara ja eh, hi ha el nivell que m'exigís l'estar escriu... El ser escritora ja m'està mm -hmm. exigint un nivell que ja eh, tinc que deixar altres sí, coses. Altres coses. Sí. I començaves a escriure als 10 o 12 anys, no? Sí, jo ja me presentava a concursos i feia coses. De hecho, la novel·la Vivir con una sola esperanza la vaig escriure amb 15 anys. Que I... guai. I com, com començar a publicar? Perquè això sí que va ser un poc més tard, no? En el 2014. Uf, publicar és molt, molt, molt difícil. La gent no se fa una idea. Eh, jo, eh, quan, bueno, tinc una altra novel·la que era Adiós Mireia, era una novel·la juvenil, eh, eh, Isa també va estar publicada en digital, però al tancar l'editorial en la que estava mm -hmm. publicada pues ja no està en ningú mig. I jo, el, quan, vaig, eh, quan vaig escriure El amor és una ja fa temps, jo la vaig mandar a moltes editorials, però tots me contestaven el mateix, que és que ara no té lloc, que està molt bé, però no podem... Bueno, i ja el vaig deixar, perquè ja era una cosa impossible. I, i en les pàgines aquestes que n'hi ha en internet, que tu escrius els teus relats i la gent els valora, que n'hi ha moltes pàgines d'això, pues animaven a... Pues, la gent votava i els meus relats pues, tenien molta puntuació. I ja una amiga mia va dir, mira, conec una xica que, que ha muntat una editorial intenta mandar el manuscrit a veure què passa. I jo el vaig enviar però sense ninguna esperança i me diran que me'l publicaren i així vaig començar. I ja després pues, ja, ja com amb molta il·lusió i amb molt, molt treballar perquè he insistit molt, molt, molt. És que corregir moltes vegades mm. i esperar perquè les coses se fan llargues, no és d'un dia per altre. És difícil obrir-te camí, no? Sí, molt difícil. Y no guanyes res, eh, porque la gent diu... siempre eh, gent, per exemple, que espera que arribi una gran editorial, que te pague la, mm, un anticipo pero a... No, Eso no. Yo guanyé per a, res. <laughs> o sea, per a res perquè després acabes regalant al amics o a lo que siga que no... És perquè t'agrada que te llitgen y ya está. Ai, es de veres. I, a més, la satisfacció de quan diuen que qué que guai, com identifique com... Sí. Eh, eh o, o este llibre oh, m'ha enamorat, me l'ha llegit dos vegades, tres, quatre, sí. m'he enganxat, o, o no podia deixar de llegir, no? És, mo és, és molt emocionant que a la gent li agrada el que tu escrius. A mi me van dir gent i tot que se'l va quedar, quemar la comida perquè eh, el que tenen els meus llibres és que a la gent que no està acostumada a llegir se llegeixen molt, molt ràpids perquè són llitges de llegir, eh, són divertits, són curtets i, i què li passa a la gent? Que l'agafava, a lo millor va eh, eh, me llig dos patxinetes i el dice, però s'enganxaven, s'enganxaven, s'enganxaven i algunes les quemava la comida, altres els marits ja m'amenaçaven a mi que per la meva culpa estaven molt distretes i coses d'aquestes. Però és molt gratificant que a la gent li agrada el que tu escrius. Eh, és lo, eh, això és lo, mm, o sea, van me, és, té més valor que els diners. Sí, per a mi sí, per a mi sí. Lo importante es que agrada lo que tú, lo que tú estás fent. Estàvem parlant dels llibres estos de, de les comèdies de, de la locutora que està soltera, del de club de les amigues solteres... T'identifiques en algun dels llibres, en algun personatge? A veure, eh, sí que n'hi ha un personatge d'un llibre que no he comentat perquè també eh, és un altre llibre que també se té que publicar encara perquè estava ja en algun lloc, es diu, se va publicar en una col·lecció de llibres val, que eh, era de novel·la policíaca però de novel·la policíaca tenia ben poquet i aquest llibre eh, se va vendre tot el primer dia, l'edició sencera. No n'hi ha... O sigui, sencera se va vendre. I com va tancar l'editorialista, pues ja no el tinc. Sí que en un futur se va a publicar en altra editorial, eh, però no sé si era a finals d'any o a l'any que ve. I aquest llibre sí que sóc totalment jo i ser eh, la, la protagonista és Selena. A més, és molt bonic, sense fer molt spoiler, és molt bonic perquè ella és una mestra que se'n va a un poble que està perdut, que ni té cobertura ni res, i s'acaba fent amiga de la seva veïna i la dona té Alzheimer i no té a ningú familiar, només que a un nebot que és comissari a Madrid i que ni se'n recorda d'ella. I, bueno, pues Elena un poc de toca pelotas, de metem en todo, eh, se va per el comissari i le intenta fer-se que que se faça <laughs> responsable de la seua, de la seua iaia, que és el que toca, i pues, nada, finalment s'enamoren. I... És una història molt bonica perquè la gent que l'ha llegit eh, te fa plorar i n'hi ha gent que sí que tenen famílies que han tingut Alzheimer i diuen que el, he tractat el tema amb, un, amb una delicadesa, amb una amb una passió, un sentiment i amb un realisme que t'arriba al cor, que és una novel·la que, que te fa riure i te fa plorar al mateix temps. Des de luego, sentint és que entra ganes de, de llegir-se ja tots els llibres. <laughs> <laughs> Gràcies. De veres t'ho dic. Vanessa, bueno, lo més important és que este llibre de, de el primer certamen nacional de relatos que de la Falla Santiago Rusiñol, que és la teua i que tu has organitzat, sí. que l'adquirisguen a on? Perquè és per a Àlex, totes con Àlex, Eh... Sí, pues eh, es poden adquirir, eh, n'hi ha llibreries que ja ho tenen perquè són solidaris, hi ha llibreries que si tu eh, tenim distribuïdora i entonces tu en qualsevol llibreria tu el demanes i, te, i, i pots tindre-ho. També eh, ficant en contacte amb l'associació o el més fàcil, eh, en Amazon es, pot, es poden adquirir els dos en, en digital eh, sinó ficar-se en contacte personal amb mi, o en la falla, eh, és, és molt fàcil. Eh, el, el, a l'arribar el tindre el llibre per molts mig pues, aconseguir-ho. Jo el que també anime eh, és a la gent pues, a que participe en el tercer certamen. Hi ha gent que li agrada molt escriure. Eh, per això, eh, bo que té el certamen és que no tens que ser un gran escritor, un gran literari, que jo és lo dic a tot el món, que s'animen a escriure. És una cosa, és molt fàcil, eh, perquè mm, és molt fàcil perquè eh, tu pots escriure d'una a cinc pàgines, uh mhm. -huh. el tema d'enguai és un deseo per Navidad i qualsevol persona pot intentar-ho, que nunca saps tot és començar. Que avui ens acaba el, sí. el temps. <laughs> és que jo parlo molt. <laughs> ha sigut un plaer, Vanessa. Jo crec que mos queda pa, més, pa més programes. Moltíssimes sí, gràcies. Moltíssimes gràcies a tu.